මාධ්‍යයට අත තිබ්බොත් ජාත්‍යන්තරය දක්වා යන්න මාධ්‍ය සංවිධාන සූදානමින්. වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ජනතාවගේ මානවයිතින් අමු අමුවේ කෙලෙසනවා. සජිත්ගෙන් චෝදනා. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. විනිශ්චකරුවන් සේම ජනමාධ්‍යයට බිය ගන්වා මර්ධනය කිරීමට විදායකයේ උත්සාහ දරමින් සිටිනවා. ජනමාධ්‍ය මර්ධනයට වත්මන් පාලනය දරන උත්සාහයට විරුද්ධව ජනමාධ්‍ය සංවිධාන කිහිපයක් එක්ව ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වුවා. සියත මාධ්‍ය මර්ධනයට රජය දරන උත්සාහය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අරහප්පෙරුමද පොල්ගහවෙලදී අදහස් පළ කළා. ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරු Tamanට හිමි කියලා ඒගොල්ලෝ හදාගත්තු മന്ത്രി වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා පාර්ලිමේන්තුව හරහා ජනමාධ්‍ය මර්ධනය කරන්නට ඉතාමත්ම නිඳිත උත්සාහයක නියැලෙන්නයි මේ හදන්නේ. අපි කොහොමටවත් මේ කියන ජනමාධ්‍ය මර්ධනයට ඉඩ දිය යුතු නැහැ. මොකද හේතුව ජනමාධ්‍ය සමාජයේ හැටියට අද මේක 100ට වෙන්න පුළුවන්. ලාල් හේමන්ත මාවලගේට වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හෙට දවසේ මේ රටේ සමස්ත මාධ්‍යයටම මේ ව්‍යසනයට මුහුණ දෙන්නට වෙනවා. මේ වගේ නීති අනපනත් සම්මත කර ගැනීම තුල. ඔබ දන්නවා ලංකා ඉතිහාසයේ ඊ타මාත්ම කළු පැල්ලමක් තියෙන ජනමාධ්‍ය නිදහස් සම්බන්ධයෙන් 100ට පහර දුන්නා සිරස ආයතනයේ ගිනි තිබ්බා උදේන් පුවත්පත් කාර්යාලයට ගිනි තිබ්බා. ලසන්ත ඝාතනයේ ඉඳලා එක්නලිගොඩ අතුරුදහන් කිරීම දක්වා වෙච්ච ඊ타මත්ම නරක පොද්දල ජයන්තට පහර දීම මේ ආදී වශයෙන් ගත්තාම ඊ타මත්ම නරක ජනමාධ්‍යයට සම්බන්ධ ඉතිහාසයක් තමයි ලංකාවේ පාලකයන් විසින් අපිට උරුම කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් එවැනි වටපිටාවක් තුල ඔවුන් දැන් හදනවා ජනමාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න. මේක පළමු අවස්ථාවේම පරාජය කළ යුතුයි. අද එක්කෙනෙක් එල්ල කරගෙන කරන මර්ධනය හෙට දවසේ සමස්ත ජනමාධ්‍යයටම එල්ල වෙන්නට පුළුවන්. අපි දන්නවා මේකේ ආසන්නතම සිදුවීම සියත කතුවැකිය ලාල් හේමන්ත මාවලගේ සංස්කරණය කරන මම හිතනවා ලෝකෙ කොහොක්වත් මෙහෙම මාධ්‍ය මර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට මේක ඉතාමත් දරුණු තැනකට යන්න පුළුවන් මාධ්‍යවේදීන් හිර කරන, හිරාඩස්සියටපත් කරන තැනකට මේක යන්නට පුළුවන්. අපි නියඬව හිටියොත්. මම හිතනවා අපිට බැරි නම් ලංකාවේ මේ తত্ত্বය හදාගන්න. මේ නීති අනපනත් ගේන එක වළක්වා ගන්න අපිට බැරි නම් අපි ලෑස්ති ජාත්‍යන්තර ජනමාධ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධාන හවුල්කාරයෙක් ප්‍රධාන සමාජිකයෙක් හැටියට අපි මේක ජාත්‍යන්තරව ගෙනියන්න එහෙම තැනකට අපිවපත් කරන්න එපා ඒ නිසා අපි පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා හිටනවා පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ඉතාමත් කරුණාවෙන් ඉතාමත් මෝනකමින් මෙවැනි තත්වයකට රටපත් කරන්න එපා මෙවැනි අභාග්‍ය තැනකට මේ සිව්වැනි කුළුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ව පත් කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඔවුන්ගේ තිබෙන වරප්‍රසාද පාවිච්චි කළ යුත්තේ ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න ජනතාව වෙනුවෙන් හඬක් නගන්න ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් රැකගන්න ජනතාවට අසාධාරණයක් වුණාම ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න නමුත් එහෙම තියෙන ඒ වරප්‍රසාද මුවාවෙන් මේ ජනමාධ්‍ය ආයතන ජනමාධ්‍ය වේදීන්ව මර්ධනය කරලා ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය නවත්තන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමේ අයිතියක් අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව මේ සඳහා ජනතාව පෙළගස්වන්න එකමුතු කරන්න ඔවුන්ගේ අයිතිය පිළිබඳව කියා දෙන්නට අපිට උවමනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ජනමාධ්‍ය වේදිනේ එකතු වෙලා අද මේ හඬක් නගන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ජනමාධ්‍ය නිදහස ජනමාධ්‍ය ආයතන වලට නිදහසේ කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්න කියන ඒ පණිවිඩය තමයි අද දවසේ අපිට දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරුන්ට සිටුවරු විදිහට ජීවත් වෙන්න ඔවුන්ට විශේෂ වරප්‍රසාද නැහැ. ඔවුන් වරප්‍රසාද පනතට මුවා වෙලා ජනතාවට තොරතුරු දැන ගැනීම ආයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමට එහෙම නැත්නම් අහිමි කිරීමට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස අහෝසි කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒතොර සත්‍ය හෙළිදරව් කරන මාධ්‍යවේදීන්ට යම් ආකාරයකට පීඩාවක් එල්ල කරන්න මේ පාලකයන් සූදානම් වෙනවා. ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය අපි දන්නවා. විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ගැන අපි දන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂලා ගැන අපි දන්නවා. මේ රටේ ඉතිහාසය තුළ මේ රටම ලේවිලක් කරපු පාලකයන්ට උතුරේ දකුණේ ලේ සාගරයක් වගුරපු පාලකයන්ට ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දෙන්න බෑ කියන එක අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියනවා තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් එක එක නියෝජිතයන්ට බලය දීලා බලාගෙන ඉන්න එපා. ජනතා පරමාධිපත්‍ය කියන්නේ Taman සතු අයිතියක්. ඒක නියෝජිතයන්ට දුන්නා කියලා අහිමි වෙන්නේ නැහැ. ඒක ජනාධිපතිට දුන්නා කියලා අහිමි වුණේ නැහැ. ජනාධිපති එළවලා දැම්මට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ නිසා ජනමාධ්‍යවේදීන් මර්ධනය කරන්න ගන්න මේ ව්‍යාජ නියෝජිතයන්ගේ උත්සාහය අපි වහාම පරාජය කරන්න ඕනේ. ඒකට විරෝධය දක්වන්න ඕනේ. සියත ආයතනයට වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ආයතනයකට වෙන්න පුළුවන්. මාධ්‍යවේදීන්ගේ මූලික වගකීම සත්‍ය කරුණු පැවසීම ඒ සත්‍ය සම්බන්ධ ක්‍රියාත්මක වීම ජනතාව සතුවයි. සිරස වගේ ජනමාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් අපරාධ විමර්ශන පටන් ගත්තා. සමහර ජනමාධ්‍යවේදීන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙන්නවා. දැන් මේ මාර්තු 31 අවුරුද්ද සම්පූර්ණ කරන්න කලින් ජනමාධ්‍යවේදීන්ට විරුද්ධව ජනමාධ්‍ය ආයතන වලට විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තු බලතල හා වරප්‍රසාද පනත යටතේත් කටයුතු කරන්න යනවා. මේ පනත විදිහට ඇත්තටම මේ මේ මේ පනතෙන් පාර්ලිමේන්තුවට කලින් දඩ ගහන්න පවා බලය දුන්නා. හැබැයි ඒක ඉවත් කළා. සියත රූපවාහිනියේ ටෙලිවැකිය කියන එකෙන් පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධ යා විවේචනයක් කළා කියලා එම ටෙලිවැකිය ඉදිරිපත් කරන ලාල් හේමන්ත මාවලගේ සම්බන්ධ යෝජනාවක් සම්බන්ධයෙන් හොයන්න විශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළා. ඒ කාරක සභාවේ යෝජනාව හිට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. අපිට ආරංචි විදිහට හිට පාර්ලිමේන්තුවට ඒක ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ මේ පනත විදිහට ඊළඟට යන්නේ ඒක නීතිපතිට යනවා. නීතිපතිට ගියාට පස්සේ නීතිපති නැවත ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවට එවනවා. පාර්ලිමේන්තුව ඒ යෝජනාව සම්මත කළාට පස්සේ නීතිපතිවරයාට පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ නඩු පවරන්න. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංවිධානයට පුළුවන් විභාග කළා දඬුවම් දෙන්න. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම මේ මේ මේ මේ පනත පාවිච්චි කරලා මේ යල් පැන ගියපු මේ වගේ පනත් පාවිච්චි කරලා පොලිස් ආඥා පනත පොලිසිය පාවිච්චි කරනවා වගේම മന്ത്രിවරු Tamanට ඕන දෙයක් ඕන විදිහට කියන්න මේ පනත පාවිච්චි කරමින් ඉන්නවා. මේ හෙට හෙට යෝජනාව සම්මත වෙන්න යන සියද රූපවාහිනියේ ඩාල් හේමන්ත මාවලගේ මීට අවුරුදු 15කට විතර කලින් 2008 දී විතර පහර කෑමකට ලක් වුණා. ඔහුට ඔහුව කැපුවා. අද වෙනකන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම විමර්ශනයක් නැහැ. අපි දන්න අර කටුගේ වගේ කඩුවහම බොරුවට කන් ගැට්ටා වගේ අය අල්ලලා බොරුවට දැම්ම. හැබැයි එහෙමවත් කිසිම කෙනෙක්ව නිකමටවත් සැක පිට අත්තරංගුට ගත්තේ නැහැ. භාෂණයේ ප්‍රකාශන නිදහස සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කරමින් යනවා. මේක යටතේ කටයුතු නොකර ඉන්න නීතිපතිරයාට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි නීතිපතිරයාට බල කරනවා. මාධ්‍ය මර්ධනයට ඉඩ දෙන්න එපා. භාෂණයේ ප්‍රකාශන නිදහස නැතිකරන්න, පාර්ලිමේන්තුව ගන්න මේ උත්සාහය පරාජය කරන්න Uh, මේකට සහයෝගය දක්වන්න එපා කියලා අපේ නීතිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. සියත රූප වාහිනිය සම්බන්ධ යෝජනාවම පේනවා පැහැදිලිවම. ඒ වෙලාවේ නිකන් හුදු ජෝකර් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා එකක් ජනාධිපතිවරයා ජාතික ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඔයා කැමතිද ඔයා කැමතිද ඔයා කැමතිද කියලා මේම අහලා ඔයා මොකද කියන්නේ කියලා අහලා එහෙම ජාතික ප්‍රශ්න විසඳන්නත් බෑ 13 වෙනි සංශෝධනය දෙන්නත් බෑ. මේ රටේ ජාතීන් අතර සාමය සමගිය ඒකාබද්ධතාවය හොඳ හිත ඇති කරන්නත් බෑ. මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් දෙන්නත් බෑ. Sri Lanka has had very long, sad history of attacks on media people. Members of parliament have been elected to carry out and good government and to sustain democracy, to encourage mass media. We don't see why there should be a select committee appointed to begin to do, undertake this kind of threats against the media professionals, to question their right to say things. වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා මේ සැරසෙන්නේ පුංචි එකට අත තියලා පෙන්වන්න යන වෙන වැඩක්. ලබන සතියේ උත්සාහ ගන්නවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මිනිසුරු තුන් දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්න. කවුද? පළාත් පාලන මැතිවරණ තියන්න කියලා නියෝග කරපු අය. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ වැරද්ද කරගත්තා. ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිණියට පාර්ලිමේන්තු කමිටුව දාලා විනාශය කරගත්තා. අදටත් ඒ විනාශයෙන් ගොඩ එන්න බැරුව ඉන්නවා යාළුවා. මේ මැතිවරණය තියන්න කියලා නියෝග කරපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චකාරවරු පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටුවක් කරාට එනවා. කවුද කමිටුවේ ප්‍රධානියා? චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. කමිටුවේ ප්‍රධානියා කමිටුව මරු බඩු ටිකක් ඉන්නවා. මෙහෙත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න නියම බඩු ටිකක් ඉන්නවා. නඩු 10 15 තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා ඒකේ. මේ මොකද්ද කරනවද දැන්නේ? රටේ සියලුම ස්වාධීන ආයතන දමන මැතිවරණ කොමිසම 23 වෙනිදා නිවේදනය කරાવી මේ මැතිවරණ කල් දැම්මයි කියලා. ඔබට විශ්වාසයක් තියෙවිද මැතිවරණ කොමිසම පිළිබඳ ඊට පස්සේ? ජනමාධ්‍ය අපේ මිත්‍රෝ කරුණාකරලා මතක තියාගන්න. ඊළඟට අත තියන්නේ ජනමාධ්‍ය වලට ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කමිටුවට ගේන්න යනවා සියත නාලිකාව. දෙරණ සංඝ ගෙනාව ගිය මාසේ මේ හැම නාලිකාවක්ම හැම නාලිකාවකට මේ තෙරපීම කරනවා. පළවෙනි මාතෘකාව විතර ගේන්නට ඕන මොකද්ද? මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වලදමන්න යනවා ඊට එරෙහිව අපි එකතු වෙන්නට ඕනේ කියලා කියන කාරණේ. දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලම තමන්ගේ ප්‍රතිවිරෝධතාවයන් පැතිරින් තියන්නට ඕනේ. පැතිරින් තියන්නට ඕනේ. ඉස්සරහට එන්නේ බුල්ඩෝසර් එකක්. බුල්ඩෝසර් එකට මේම කෝට්ටක් කරන් වේවලක් කරන් ඉස්සරහට ගිහලා වැඩක් නෑ. මන්න පිහි අරගෙන බුල්ඩෝසර් එක ඉස්සරහට ගිහලා වැඩක් නෑ. කැට පොලයක් අරගෙන බුල්ඩෝසර් ඉස්සරහට ගිහලා වැඩක් නෑ. කඩු කෑල්ලක් අරගෙන බුල්ඩෝසරකට ඉස්සරහට ගිහලා වැඩක් නෑ. බුල්ඩෝසරය සමස්ත දේශයේම යට කරගෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යට කරගෙන යන්න හදන්නේ. අන්න ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. තව දුරටත් පුරවැසියෙක් විදිහට ඉන්නවද? අවසාන වශයෙන් තීරණය කරන්න තියෙන එක. පුරවැසියෙක් විදියට ඉන්නවද නැත්නම් යටත් වැසියෙක් වෙනවද කියලා. මේ තීන්දුව දෙකෙන් එකයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. මැතිවරණය දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් දිගින් දිගටම සටන් වදින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව ජනතාවගේ මානව අයිතීන් අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කරන බවයි විපක්ෂ නායකවරයා චෝදනා කරන්නේ. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ බොරැල්ල කුප්පියවත ප්‍රදේශයේ පැවති පොකුරු රැස්වීමකට එක් වෙමුණුයි. ආණ්ඩුව තරගෙට මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර. මේ රටේ ජනතාවගේ එක පැත්තකින් දේශපාලන අයිතිය උල්ලංඝනය කර. තවත් පැත්තකින් ආර්ථික සමාජී අයිතිය උල්ලංඝනය. මැතිවරණ කඩාහප්පල් කරන ජනාධිපතිවරයෙක් රටට ලැබිලා තිබෙනවා. මේ මැතිවරණය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 10ක් පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කරලත් ඉවරයි. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයාගේ යුතුයකම මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම අපි ඒ වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් තවදුරටත් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ මොකද මේ ජනාධිපතිවරයත් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයත් ඒ වගේම අදාළ රාජ්‍ය නිලධහරින් සියලුම දෙනා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන්නු අන්තර් වාර නියෝගයේ ඉන්ටරිම් මෝඩර් එක උල්ලංඝනය කරලා තිබෙනවා. උසාවියට අපහාස කරලා තිබෙනවා. හැබැයි මම ජනාධිපතිවරයාට කියන්න කැමති හොඳට මතක තබා ගන්න අපි පළාත් පාලන මැතිවරණයටත් සූදානම් පළාත් සභා මැතිවරණයටත් සූදානම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයටත් සූදානම් ඕන වෙලාවක තියන්න ජනාධිපතිවරණයටත් අපි සූදානම් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි එම පුවතත් සමගින් සියත උදෑසන පුවත් විකාශයේ මින් නිමවට පත්වෙනවා ඔබට සුබ දවසක්